Albanic, albanique, wantilushe, ikala felushe. Revielon, muilanuk eke ikagadik va ikagadik grewa. cagadik, ikagadik, viele vagin la soumexaber. dikin ikagadik, gruper da pestaconti gustapaf, nume J'inon dikini ikagadik, gujin ristuniur, bata ristura vagin chiesa par, no da cotavura au galipi. Vaginondikini kagadik pa ish de kotbat aduganya. Ikagadikanya. Vajontika alba vie ou alzilil, lidamen vaon purin la suzili. Pokoled va kotbata alba dikazawanyal. Ikagadikanya. Purin va alba kira paf, iskoluka filanukanya galpe. Mami avait des nouvelles.